Bonjour, Karima Grant, directrice d'Imagination Africa Dakar Sénégal. Imagination Africa, c'est une organisation qui lutte pour changer les paradigmes sur l'apprentissage. On a des makerspaces euh, un peu partout et dans nos makerspaces, on offre des défis aux enfants pour carrément créer et répondre aux défis qui sont liés à leur environnement. Parce que les enfants africains, ce sont des génies. Et je pense que si on voit le développement de notre continent, euh, c'est par, nos enfants. Euh, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage Qu'est-ce que ça veut dire un enfant C'est quoi le potentiel de l'enfant Le développement en Afrique. L'Afrique peut être indépendant, autonome et fleurir au début, les parents étaient très, très « Oh non, mais les enfants, ils ont l'école, vos programmes vont les perturber. » À la fin, on a montré peut-être deux minutes, trois minutes de le travail que les enfants étaient en train de produire eux-mêmes et on a eu une papa pleurer. Et le papa a dit dans son langue euh, maternelle, son langue locale, que je ne pensais même pas que mon fils pouvait faire ça créativité, résolution de problèmes et compassion. Le maker c'est une graine en chacun de nous que si on nourrit, si on, on s'accepte d'abord, qu'on a la possibilité d'amener un changement petit ou grand, c'est ça qui fait un meilleur monde.